Pete, garotinho. Ó o foguinho. Pegou, mamãe. Karyadi. Itu tenaga ora ya. Mbok menawa ngene, itu tenaga gegene kopi rokok-rokok ngono. Masuk iya ne. Yo, urip ngene-ngene iki ae dai. Dah ne yo. Dah ne yo ngene iki bojo ae. Solehah. isuk ngene iki tangi turu kaya sithik nek kopi cepak nek lo mas kopine kaya sodo dunyo pete karya tinggi opo iki cewek ta ndek gombal dalan yang jarak kopi ini oh nyang sarane kancane Ya, jarak dari gombal ke petanya jarak mau gigi. Asu atau. Ya, cok gombal ngantu tak buat medun kok. Kok kene nah. Mana angin jadi gak angin nih. Upc oh, matamu gak? Kayak kendi, wong iki. Rayu kondi. es losong ya nyusah nih gue nih nah ini pijol duit-duit bos bos blok bongkol yang gue ratau ngaji ratau ya jalo spek dadari tumpang sana bulur gue pilih malaikat Lara pengen ngipi dhuwur sebelah ora bongkol lho menak turune jare dhuwur gendeng tapi nang aratan lah mungkin we turun aratan sebelah terus bongkol Dan tulur ratan iku lho ora perkara Lek bongko, perkara bongko ya sedhi trontan iki. Lah kowe iki lho, Gek. Wong urip kok penuh resiko. Turu lho kok ya resiko teko bongko barang. Urip model piye to, Gek, Gek. Dheweke jane kok di, Gek. Lah paling penting karo gimana no. Kentung bojone aku melayu, rani bong ngomong ntar nih di bawah ya. Jadi aku ketemu wong ae. Ora langsung melayu mulan ana parane kok. Jur ajur. Lah ya remuk kok iki. Gelepuke bojone Pak Digimbal aku ya. Wah, dulu ini gini penak kita ya. Penak kunaan bujuku. Penak kunaan malah pekat. Wah, penak ini anu ah. ini lungguan. Kena gulairan lah. Ngantai gini sih. Ya nopo gen matur iki lho. Lah, matur gak minggu opo? Entek abis piye iki? Lah yo urip barengane pengilat. Ini kok mati ngene. Kira aku nang bojoku aku ndelik ning kene. Ya lah lah terus permatur. Kene iki ndelik le, arep mulai rawani mergo kudu. Ini selain bojoku aku pacul ayo, koyo ngene kok mbok pikir gua ngono wis ngayurane golek sing duwe golek iki. Iki gaman kuwi lek iki gaman ku mbok anu mergo iku opo lek? Gaman ku lek iki. Ayo lek, atur ya. Iya. Ayo. Ayo, rono bojomu tak ayo. kapten logok ya beber bohongi rana salah aku seradio popo ya lolos penteren yang popo aku tuh rokok lo utang ya sadadel rosok apa adel-adel apa ngono kok nah tak sadar dulu ini mergul radio popo ku ya wese ya serembo no ini lah hasilmu merantau DP kini di perang-perang puluh tahun ya entek lagunya rutang lo oleh separuh lo alhamdulillah lalalala entek tek sik. Lah kok urip guru gurukan utang iki piye to iki? Jare merantau. Lah cek luwung urip gurukan utang. Lah timbang urip gurukan lemak lemah. do yo sedo bongko. Lah cara kowe urip kuwi lho. Pilih guru utang apa gurukan lemak lemah? Yo ora milih pilihan ora semenak kabeh nek aku wong yo bukan gege menak empuk ora enak pilihan bukan gege iki enak pilihan bukan lemah karo bukan utang kowe karek kowe milih di ya pilihan belas ora enak sing menak ngono iki ya tadi ya pilihan hidup wis ya, ngono kuwi to lah kowe rene teko gayane jane serane enak apa mau piye iki enak nyawa ora suwal santel iki serane 12 gelas Bu yo gaya nek tak cetireng ye ning perapatan ngamen manusia hitam lah dadine Ya apa gue sih nyeleneh, liane kan silver, gue gue ireng lah. Iya. Lene raglem wis arep mege apa? Mege raglem, ngamen raglem. Wis ra dipik padha-padha kerene sekarang ndang ngaleh ngono. Padahal yang ngaleh wis. Ngaleh apa padha kerene. Oke, hati-hati re, kere. Oke, re. Jancuk kere temu kere wis ya sekarang ini ngene bambu. Tak kena pisan Biar Dicek kena merusak. kamu orang lu piye son jungkel iku nangi mau lah PC golek ora tempi to PC di balang wong nang kono ka lho balang ki lho daster ku lho aku gumbal amau lho gak kena iku lho ndang piye kono kok semua jajal jalan ana ora iso muni ya saya suruh ngono gumbal amau kok ngene ala wong ki lho Tony Yo, tunggu. Wong iki. Kok sok gue gue kok ngene kok. kira nyarane kancane matamu motor bogok ae ini jeneng tak unekno mosok nyarane kancane iki jero nek kena jajale kok lak muni jang jajale ora rocok nek ora kena. Nek ora salah mau. Wis goblok ya ora rocok. Tenek ngono kok ngisarane kancane. Yo ora popo nek sora tak kene kancane nek seneng tak wek dhewe goblok. Eh tak mulih kene. Jadi rasa ini. Nah, ini final. Kira-kira wong kebul kene jane. Masih, masih. kene Pak ya, sak tromule kok. Iya iya Le, matur suwun. Nggih. Terus iso aja mendem Pak De. Terus tuwek arep mambu lemah e kok. Dam demai. Nang kemule nang ngomong ora bantem watu iku. E, bantem watu iku. E, Ayo mau ngopi goro-goro. <laughs> ya ben yu, wong mendem ya kebutuhanku dhewe. Yang penting ra ngrugekno wong liya. Kok geger ae.